Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Jesús Gamer y como podrán darse cuenta en el título, el video de esta semana es el siguiente. Ya sabes que siempre comienzo con una parte rápida y después con una parte lenta, así que sin más que decir, comencemos.